Am nächsten Sonntag haben wir die einmalige Möglichkeit, über die äh, AHV-Scheinreform abzustimmen. Ich sage zweimal Nein, weil sie unsolidarisch und nicht ausgewogen ist. Schaffen wir mit zweimal Nein Platz für eine Reform, die den Namen auch verdient hat.